こんにちは、粟田洋介です。今日は横にこうやって釘が打ってあるキャンバスを剥がしていきます。ちなみにこれは2014年に描いた絵です。 黒く塗ってあるんでここが黒いんですけど釘がこうやって出ています実は今日の今日まで知らなかったんですけどこのマイナスドライバー1本で音を立てずにこうやって釘が抜けちゃうことを知ったのでちょっとやってみますこのやり方ですでに1枚剥がしているので多少はうまくなっていると思いますではこのキャンバスをちょっと剥がしていこうと思うんですけど剥がす時にこうやって固定しなきゃないんですけど小さいキャンバスを固定するのは結構ね 難しいんですけど私はこうやって膝で挟んで固定しますでこのドライバーでやる方法なんですがこのドライバーここがねちょっと薄い方がやりやすいと思うんですが今持ってるのこれだけなんでこれでやります首のここですね隅にこういう風にドライバーをグッと押し付けますドライバーをこうやってグッと押し付けるんですが押し付けてこの木にめり込ませます それでこのぐらいの角度かなでこうやってねぐりぐりやってこうかこうかこんな感じでプッとね釘を抜きます抜いた釘は分かりやすいように置いておきますあと5本抜いていくんですけどこういうふうにやってねじって であとはピュッて抜きますこれもこうやってで手首をこうやりながら抜きます端っこがやりづらいんですねここも同じようにでもやってこっちの端もこっちもこうやっていきます そ5本抜けましたここにも釘が5本並びます今度はこの3本ですねちょこっと音が出るんですけど私が今までやってた方法も紹介しますドライバーでやるのに比べて力がいらないので楽です使うのはねこの釘抜きとハンマーですねこの釘抜きはこういうんじゃなくてこういうシャープなのをおすすめしますそんでここがシャープであればあるほど使いやすいと思います 釘のこの部分にこうやって当ててハンマーをバーンってやる必要はありませんこれの重さを重さでポンってやる程度でいいですここに当ててこれをこうやってこんな感じでやってキュッて抜きます端っこの場合はこっちからやった方がいいと思いますなんだけど大丈夫かな きますねでこっち側もえー、ちょっと力を叩いてもいいですよ <laughs> で抜けました抜けたところの3本とここが5ですねあと2つまた今度これでやってみます なんかこのドライバーでも慣れてくるとあんまり力いりませんこれ気をつけていただきたいのがバーンって刺さないように真上からもしくはこっち方向で 嫌だったらくるって返してすることもできますでこれもバーンって刺さないように刺さる方向に自分の体がないようにするといいと思いますでこれねこうやってやることもできます危ないよ自分の体だけじゃなくて他の人の体もないように、こういう風にして危ないこういう風にしてやることもできますけど硬いなこれ。 最後はこれを使っちゃいました5本で3本3本でこれは再利用してまたこれにね新しいキャンバスを貼ってこうやって再利用することもできますしただ私個人的にこの釘があんま好きじゃないんですここがこうつくてこあのここがすごいシャープでちょっとね恐ろしいんで地方自治体の捨て方に従って捨てています でこれですねただこうやって剥がせば出来上がり出来上がりじゃないなこれキャンバスを貼ったら出来上がりってことですねでキャンバスは私はステープラーガンで留めていますがその方法はまた別の動画で紹介していますのでそちらもぜひ参考にしてくださいというわけで今日はキャンバスを剥がす方法でした